Bonjour madame. Bertin, je vous écoute. Merci madame le juge. Jeudi matin, madame Durand faisait ses courses et lors de son passage en caisse, l'alarme s'est déclenchée. J'entends l'alarme antiterrorisme. Bien, peine de mort. Une euh, petite minute du silo. Pourquoi cette alarme s'est-elle déclenchée Alors apparemment, euh, madame Durand a acheté tous les composants pour confectionner une bombe. Une bombe Une bombe. Voyons voir cette liste de courses, Véronique scellée C'est les côtés D, 6590. Tenez, madame le juge. Merci beaucoup. Alors, pain, saucisson, rillettes, fromage blanc, tartiflette, yaourt, ficelle, euh, pomme, hache, clou, croquettes pour chien, pour chat, lubrifiant, petit pois carotte, deux boîtes. Alors apparemment, ce serait les clous et le lubrifiant qui auraient mis la puce à l'oreille de la machine, <laughs> si j'ose dire. Une conspiratrice est capable de tout. De vrai, Géo trouve tout. Bien. Madame Durand, pour clore vite cette affaire, car nous voyons bien qu'il y a méprise. Absolument. Que comptiez-vous faire de ces clous et de ce lubrifiant Eh bien, je... Enfin, c'est gênant, vous voyez Tout ce qui se dit ici est couvert par le secret de l'instruction, n'en doutez pas. Oui, mais c'est tout de même gênant. Plus vite nous passerons ce moment de gêne, plus vite nous sortirons tous d'ici. Hum, hum, hum. Attendons peut-être d'entendre ce que Madame Durand a à nous dire là-dessus. Eh bien, vous voyez, André trouvait qu'on euh, euh, euh, André Le mari de Madame. Ok. André, donc. Il trouvait qu'on s'ennuyait dans notre intimité personnelle du couple. Si je comprends bien, vous pouvez juste nous dire que c'est pour une pratique sexuelle, je ne vous demande rien de plus. Non mais c'est que... Croyez pas de... Alors, je ne crois rien, je ne juge personne, et pour une fois... <laughs> oh, très très bonne Très bonne votre euh, blague. Non mais c'est pas ça, mais... Blagounette, euh, C'est qu'on s'ennuyait, alors... Euh, il m'a demandé euh, des petits... Continuez. Allez-y, Madame Durand. Des petits... Des petits à côté sexuels. Ah ben voilà, ce n'était que ça. Très bien, très bien, nous comprenons très bien. Et les clous Mais les clous Madame Durand, nous devons parler des clous. Les clous Oui, les clous. Eh, eh bien, c'est gênant. Alors, euh, c'est pareil Eh bien... Euh, ah, ah, allez-y, Madame Durand, n'ayez vraiment pas peur. Allez-y, mon petit. Eh bien... Euh, Mais vous allez répondre Eh ben voilà, voilà. Certains couples ont besoin de piment. Voilà tout. Voilà, nous pouvons clore ce dossier et rentrer à la maison. Parfait, madame le juge. Du silo, quelque chose à ajouter euh, non, non, non, c'est parfait, parfait, madame le juge. J'avais peur, vous savez. Pas de problème. Merci, Véronique, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, parce qu'il s'est donné beaucoup de mal pour faire ce jeu. Non, non, aucun problème, vous savez, nous avons plus de soucis qu'autre chose avec cette alarme. Oh oui, beaucoup de plaintes pour pas grand-chose. Hein. Oui, et là, euh, tant que ça reste entre euh, adultes consentants, tout, tout va bien. Adultes euh, Oui. Bah, c'est que je ne savais pas que c'était obligatoire. Mais comment ça, vous saviez pas quoi bah, qu'il fallait forcément être adulte. Et comment ça, Madame Durand Bah oui, euh, adulte, euh, c'est assez aléatoire pour ces jeux-là, non Bertin, dictaphone. du silo, rendez-vous utile. Double dictaphone. Véronique, clavier. Bien, chef. En place. Bien, général. Comment ça, aléatoire, Madame Durand Qu'est-ce que vous trouvez d'aléatoire dans la loi Qu'est-ce que vous n'avez pas compris qui pourrait laisser sous-entendre, même de façon minime, quelque chose d'aléatoire Est-ce que vous sous-entendez que la loi ne serait pas claire Qu'elle vous donnerait des excuses Des droits, même Vous sentez-vous au-dessus de la loi, Madame Durand Pensez-vous nous faire croire qu'une adulte comme vous, jamais de condamnation, mère qui plus est, n'est pas au courant de tout cela et pourrait voir quelque chose d'aléatoire dans la loi oseriez vous Oh non, non, jamais je me permettrai Alors vous allez tout nous dire Sans aléa Bravo, Bertin Bien Là, je vous suis Merci Mais je sais pas par quoi commencer Le début Qui Comment Et d'abord, votre mari est impliqué, donc Ah oui, oui, très impliqué Très bien Nous demanderons une remise de peine pour cet aveu Remise de peine Vous pensez que je vais être condamnée Ah, parce que vous en doutez. <laughs> Il y a de grandes chances quand même. Mais, mais on a fait ça pour son bien <laughs> Et voilà Grand classique L'enfer est pavé de bonnes intentions, Madame Durand. Tout à fait du silo. Vous ne savez pas le nombre de grands criminels entrés ici et qui se sont assis à cette même place en clamant leur innocence et en prononçant ces mots. C'était pour son bien. Bravo Bravo, monsieur le procureur. Merci, Véronique. Nous vous écoutons. Euh, eh bien, euh, la première fois que j'ai vu mon mari, ça m'a pétrifié. C'est déjà ça. Il n'a que cinq ans. La guillotine, c'est propre et sans douleur. Madame le juge, je souhaite m'entretenir avec ma cliente. Mais vous savez ce qu'on dit, hein Et alors, non, je ne sais pas, mais vous allez nous le dire. Bah, on multiplie par 7 et on peut dire qu'il est adulte. Je me pardon Bah oui, euh, pour les chiens, on multiplie par 7. Mais pourquoi, pourquoi nous parlez-vous de chien euh, euh, Elle parle du chien, là Apparemment. Mais pourquoi elle parle du chien, là Vous nous parlez du chien Bah oui, du chien. Mais ce, ça n'est pas d'un enfant dont vous nous parlez Oh mon Dieu, non le chien Vous martyrisez un animal Mais non, non, non C'est pour jouer Il lèche le bout de... Ah, attends, attends, euh, Ah, mais la dedans ah, Non, non, non, chut je ne plus. Ah non, non, non, par pitié, non. Non, non, non, là, il faut se taire, là, c'est bon, ça suffit, là. Que nous soyons bien clairs. Une enquête sera ouverte pour vérifier vos dires. Ah, bien sûr, je comprends. Aucun enfant n'est impliqué dans vos jeux sexuels à vous et votre mari. Oh non, non Aucun animal n'est martyrisé sexuellement. Mais non mais, mais qu'allez-vous imaginer le lubrifiant, c'est pour mon mari et moi, et, André construit un, jeu avec une boule en bois qui tourne pour Rufus, dans laquelle il met les clous pour le bruit. Mais vous pensiez à quoi À rien. Euh, du tout, du tout. Moi, je suis juste là pour vous défendre, alors. Ah, voyons, moi, je ne devrais même pas être là. Euh. C'est bon, allez-y, euh, sortez. <laughs> merci, merci, madame la juge. je n'ai pas très bien compris le jeu du chien. Lécher quoi Retournez dans les assises, vous. Allez, allez.